Isto non é un debate da lei de orzamento, senón que un trámite parlamentar máis. O presidente da Comisión Terceira acaba de facer dar leitura a unha, un informe a súa, o que lle correspondía facer aquí, onde, entre outras cousas, fixo a relación do número de emendas presentadas e o número de emendas aprobadas. Bueno, aínda que sei que sei que fican mil non sei que emendas e imos despachar en cuartos de hora sucesivos. Eso é o que está reducido este Parlamento de actualidade coas reformas introducidas no regulamento unilateralmente coa estricta maioría simple en número de votos do Partido Popular respetando así os principios fundamentais dos usos parlamentarios consisten que as normas das que se dota unha Cámara de Representantes deben ser normas consensuadas para que sirvan para todos e xen asumibles por todos. Aquí non, aquí non. Supoño que a próxima intentona vai ser tamén de reducir o número Ah, de escanos para que traballemos máis. Claro, os que estamos aí traballamos todos os días, non sei dos 41 de aquí cantos traballan. Bueno, cantos traballan no Parlamento, se si se trata de outro tipo de traballos, despois aparecen os Bárcenas e compañía e naturalmente que hai suficiente financiamento como para que se fixese unha transferencia dos fondos do PP en negro a esta Cámara non houvese problema ningún de orzamentos para funcionar correctamente, porque sobrarían, sobrarían cartos. Esta é a realidade. E digo isto porque mesmamente as nosas enmendas ao articulado porque das enmendas a, distintas seccións ocuparánse os meus compañeiros e compañeras de grupo parlamentar no, nos cuartos de hora correspondentes eh, pois eh, as nosas emendas ao articulado precisamente teñen unha función que é de servir de fundamento de base xurídico-legal para as enmendas a os estados de, de ingresos e de gastos dos orzamentos. Esa é a función e deso se trata. Non? Por iso as nosas enmendas que son de tres ou catro grupos, agrupables en tres ou catro castes. Non? Unhas son as enmendas que tenden a impedir que constantemente, cada vez que se aproba unha lei de orzamentos que falle, violar, eso sí, legalmente, a lei de financiamento público da comunidade autónoma. Hm? De maneira que cada vez se dá máis marxe de arbitrariedade, non de autonomía, ao goberno para mm, facer mangos de capirote reducir a cinzas as leis marco eh, de control do, do fundir a funcionar na execución dos orzamentos. Por lo tanto, artigos que se enmendas que se refiren a modificacións dos orzamentos, a ampliacións de créditos, a transferencias de créditos ou a relación entre o propio eh, Consello de Facenda e o propio goberno co Consello de Contas, por lo tanto, para poder adiar, adiar adiantar e reducir no tempo as, eh, a, aos períodos en que se realiza o control externo do funcionamento eh, da, da, do goberno da Xunta de Galicia. Pero logo hai unha serie de, de artigos que, do que, se, que o que responden a, a, a as modificacións necesarias nos tributos propios nas normas tributarias, os tributos propios que eh, permitan aumentar os ingresos non financeiros da comunidade. É dicir, non creemos que os ingresos non financeiros se podan eh, incrementar máis que por dúas vías. O aumento dos ingresos tributarios con criterios de progresividade e non de regresividade que é eh, socialmente injusta e que anticonstitucional vai contra o espírito da Constitución do artigo 31 da Constitución convertir o sistema tributario en fundamentalmente regresivo vai contra a letra e o espírito da Constitución. Diga ou non o Tribunal Constitucional. Porque non hai máis que ler a Constitución. E tomala en serio e non vir aquí a prometer e despois facer mangos e capirotes dela como fan vostedes todos os días. Ou eso, ou senón eso, que o diñeiro negro do papel que se pasa este Parlamento é unha forma de, da menos indecente de branquexalo. Porque xa está ben de que tiñamos que aturar sistemáticamente unha serie de críticas e unha serie de acosos ao noso comportamento nesta Cámara, respecto da Cámara, e incluso de algunha portavoz ou diputada que acusa a un diputado noso de que sin un mitin da campaña se comprometeu a ser milionista, eh, representando un partido que está trufado de dinheiro negro por todas partes trufado de dinheiro negro e que cando hai xuices que actúan, acósanos a ver si consiguen disuadilos. Como está pasando co caso Bielsa. Non sei se habrá un caso máis escandaloso de que un xiz honesto que actúa vayan e achepa formalmente ao xiz. Claro que agora están salindo máis cousas que ponen en manifesto que en realidad a corrupción está no fiscal xeral do Estado, intentando tapar a un estafador. E isto quero decirlo aquí porque exerzo a liberdade de expresión e ten todo que ver con estes orzamentos porque se iso non fose así non estaríamos agobiados pola lei de teito de orzamentario vostedes facendo un simulacro absolutamente cínico e hipócrita de impoñer un teito orzamentario cando a gran plutocracia está estafando diñeiro a todos cando vostedes están poñendo en venda de saldo por 4 pesetas o que resta do que eran as caixas de aforro e desperdiciando, botando o lixo, miles de millóns de euros, 9.000 por unha banda, 5.000 por outra parte. E en cambio poñen un corsé de tito parlamentario a este Parlamento para arrecadar os cartos necesarios para atender as necesidades sociais dos, dos cidadáns. Eso é delincuencia, señores. Delincuencia política. E é inmoralidade anticonstitucional. Son reos deso. E confío que algún día esta sociedade chegue ao proceso necesario para que tribunais democráticos os procesen e os xoguen por delitos de traición. Traición aos electores. Non poñan esa cara, porque é así. E lean a historia e comprenderán que hai fases na historia <laughs> en que o nivel de corrupción chegou a tal extremo que os cidadáns acabaron reventando e naturalmente facendo xusticia frente a unha legalidade injusta. Galicia foi unha das primeiras comunidades, gracias aos seus gobernos e ás súas maiorías, en incorporar ese famoso teito de gasto, o límite de gasto non financeiro, como instrumento de disciplina orzamentaria que do que se trata é que os ingresos extra se incorporen á estrutura administrativa, por lo tanto, ao funcionamento da Administración dos Servicios Cidadanos a través do gasto corrente. A Lei 2 2011 16 de xuño de Disciplina orzamentaria e Sostenibilidade Financiera regulouse en o seu artigo 12, límite de gasto financiero, proposto polo Consello da Xunta, antes de que existise ese corsé a nivel de Estado, vostedes foron pioneiros, sempre van na vanguarda para fastidiar o país, nunca van frente, nunca lle plantan cara aos abusos que se fan para exprimir máis a vaca galega, aquela estampa de Castelao que ten os tetos en Madrid e ten o pesebre na Galiza. Están retratados vostedes por Castelao, Postumamente nesa, nesa estampa. Logo poden vostedes dar todas as medallas que queiran co seu nome. E unha vez aprobado o objetivo de estabilidade polo Goberno Central, remitido ao Parlamento, con un informe de estrategia financiero fiscal. Bueno, a razón de ser calé, naturalmente, ter unha referencia un, é un mecanismo ex ante para a elaboración dos orzamentos e restablecendo a referencia para a determinación ex post dos ingresos extraordinarios que integran o superávit. Un superávit que haberá de destinarse necesariamente a reducción da débeda. O seña, é o mecanismo para que teña prioridade absoluta pagarlle a débeda a, aos poderes financeiros privados antes que atender aos cidadáns. En esas están vostedes. Por eso insisto, Porque é o núcleo da cuestión, todo o demais son epifenómenos. Bueno, pois, o que ocorre con eso é que hai, de todas maneiras, unha vía de saída, unha vía de excepción, unha vía posible de saída a este corsé. Que no artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Estatal No punto 4 sinala que cando se aproben cambios normativos que supoñan aumentos permanentes da recadación, O nivel de gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos aos que se obteñen os aumentos de cada acción poderá aumentar na contía equivalente. Por lo tanto, que se as nosas enmendas fosen aceptadas por vostedes, como as enmendas do Grupo Parlamentario do BNG, que van na mesma dirección, como enmendas do Grupo Socialista, que van na mesma dirección, é dicir, na dirección da racionalidade e da xusticia e da equidade e da progresividade do sistema tributario que ordena a Constitución que sexa así, Se fosen aprobados, evidentemente, por esa vía, podíamos superar o teito, eh, eh, eh, teito orzamentario e o encomento dos ingresos non tería que ir destinado a pagar os bancos. Bueno, nese, nesa, nesa liña, o que se trata é precisamente de que contrarrestar o vieiro seguido até agora polos gobernos da xunta, que vai na dirección sistemáticamente de reducción dos ingresos. Esa sistemática reducción dos ingresos, que representa, por lo tanto, unha minoración en máis de 350 millóns de euros con respecto ao exercido 2013, só nun ano, pois, en realidade, en términos nominais, o nivel dos ingresos non financeiros vai nos situar a preto do ano 2005 case que unha década atrás e en términos reais moito máis atrás aínda. Bueno, nós o que pretendemos é que, polo tanto, se fagan unha serie de modificacións no, no texto articulado que Primeiro, incremento os tipos impositivos nos tramos máis altos da tarifa autonómica do IRPF, non o que vostedes fixeron. Mantemento do imposto do patrimonio con carácter permanente e non ir de ano en ano a ver se se prorroga ou non, máis aló do exercicio 2014 e elevación da actual escala de gramame dos tipos de imposto, do imposto. Incremento o tipo de gravame do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos de auga encorada. Implantación dun imposto autonómico sobre as grandes superficies comerciais. Implantación dun imposto autonómico sobre as bebidas de alto contido en azúcares Implantación dun imposto autonómico sobre os pisos valeiros. Boa parte deles en mans da banca. Minoración selectiva e ponderada sin afectación do principio de equidade de distribución do actual nivel de beneficios fiscais previsto nos orzamentos para 2014, quérese decir, que non vayan ser precisamente os que menos pagan impostos tendo máis altos niveis de ingresos os que resulten máis beneficiados do que vostedes pretenden facer a través dos beneficios fiscais. Reforzamento, por suposto, do plan de inspección e de loita contra o fiscal, contra a evasión fiscal. Bueno, eu non sei para que digo isto, porque este goberno tanto a este nivel como a nivel do goberno central acaba de ter episodios maravillosos onde pois altos cargos responsables da inspección de facenda a ah, por intentar que empresas, grandes empresas determinadas con aconchavadas con membros do goberno ah, sexan multadas co tema tal son destituídos ou teñen que dimitir ou son acosados sistemáticamente. Eso é a súa moralidade, señores aos funcionarios que cumpren coas súas obrigas, que intentan loitar contra o fraude fiscal mentre vostedes falan de plans de loita contra o fraude fiscal, os poderes que vostedes representan aquí a nivel diputiense e que teñen tamén a nivel de Estado, coa súa maioría absoluta nas Cortes, o que fan é castigalos, sacalos dos postos, facelos dimitir ou acosalos. Parece decente? É un, de, un, un problema de ética, para empezar. Ou é que non importa para nada a ética? Con que autoridade moral poden vostedes exhortar ou predicar aos cidadáns que paguen os seus impostos do común, a que se lle procure atopar incluso os 100 euros que o mellor calquer eh, xubilado que o mellor pois fai unha chapuza por aí, un parado que fai unha chapuza para un que non declarou mentras vostedes Remate, votan favor, da administración a funcionarios honestos que sí que loitan contra o fraude fiscal é escandalosamente noxento non merecen vostedes estar en ningún posto do goberno e administración deberían ser inhabilitados de por vida por falta de ética elemental